Los ataques de phishing son un tipo de ataques basados en ingeniería social y tienen como objetivo la suplantación de identidad con el fin de robar datos privados. Es posible que alguna vez haya recibido un email como este. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ha facilitado un decálogo de recomendaciones para protegerte de este tipo de ataques. Lo podréis encontrar en la descripción. En este tipo de ataques, el atacante intenta conseguir tus credenciales mediante emails, haciéndose pasar por alguna entidad reconocida. A menudo, los atacantes solicitan que introduzcas tus credenciales, con la excusa de que ha habido algún tipo de error. Aunque este tipo de ataques van desde los más sencillos hasta los más elaborados, por ejemplo, usando JavaScript para enmascarar las URLs, hay algunos trucos que te ayudarán a detectar y protegerte de este tipo de ataques. El primero de ellos es la urgencia. Si la institución te pide que accedas de forma urgente, podría estar tratándose de un ataque. Si las URLs están acortadas, puede significar que las han acortado para ocultar la dirección real y redirigirte a un sitio no legítimo. Si, si, el email contiene faltas de ortografía o gramática abundantes, sospecha, ya que las entidades suelen cuidar mucho el lenguaje que utilizan. No descargues nada si no es estrictamente necesario. Por ejemplo, si te llega un email de una empresa de luz que no tienes contratada o un paquete de correos que no habías pedido, no hagas clic en el archivo adjunto. Sobre el candadito verde, antes de nada, verifica que este aparezca en la parte superior de tu navegador, junto a la barra de búsqueda. Si no es así, sal corriendo de ahí. Aunque este candadito aparezca, esto no te asegurará la velocidad de la página. Haz clic en el candadito y verifica que el certificado pertenece a la web.